ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଷାଠିଏ ଲିଟର ମଦ ଜବତ ଜଣେ ଗିରଫ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ସୋନପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୁମତୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ତରଭା ବ୍ଲକ ଲେମ୍ବୁପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଦିଲୀପ ସାହୁଙ୍କ ଘର ଟଏଲେଟ୍ ନିକଟରୁ ଷାଠିଏ ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମଦକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କେସ୍ ନମ୍ବର ଶହେ ଅଠାଇଶ ବାଏ ବାଇଶରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରାଯାଇଥିବା ଆଇଆଇସି ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଶାହ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ I I C Prakash Kumar ଶାହଙ୍କ ସମେତ ଓ I C Sudhir Kumar Mishra ASI Sabita Pattanaik Banamali Rana Kirtan Nayak constable Prithviraj Kumar Bhagyaban Majhi ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ ब्यूरो रिपोर्ट बीटीवी ओडिया